Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Lestari SPD di Info Sekitar Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Nusa Selatan News. Berikut liputannya. Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan melaksanakan geladi bersih atau latihan akhir asesmen nasional berbasis komputer atau MBK Selasa 13 September 2022 di Laboratorium Komputer Madrasah. Geladi bersih dilaksanakan dengan tiga sesi, yaitu sesi pertama dari 7.30 sampai dengan 9.40, sesi kedua dari 10.40 sampai dengan 12.50, dan sesi ketiga dari pukul 14.20 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Tengah dipandu oleh Proktor NBK Hairunisa SPD dan teknisi Ahmad HP SPD. Geladi NBK ini diikuti 45 peserta didik dan 5 orang cadangan yang dipilih secara acak oleh Sistem Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pospendik dari data MS peserta didik. NBK adalah program pemerintah yang merupakan suatu penilaian terhadap mutu pendidikan di madrasah atau di sekolah dengan tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik esensial sebuah lembaga pendidikan yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kepala MTSN 7 Lusinga Selatan dan Juri SLG IPDI saat memantau pelaksanaan gladi bersih mengucapkan syukur kepada Allah karena MTSN 7 Lusinga Selatan dapat melaksanakan gladi bersih ANBK yang dilaksanakan selama dua hari sejak 12 sampai dengan 13 September 2022. Dikatakannya lagi, materi yang diujikan berupa literasi dan numerasi, sembari ia berharap kepada para peserta gladi bersih ANBK agar semuanya bisa menjawab dengan baik, karena ANBK menjadi barometer madrasah untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Sementara Proktor AMBK MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, Hairunisa SPD, saat dikonfirmasi menjelaskan, pelaksanaan gladi bersih AMBK di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan berjalan dengan baik meskipun ada sedikit permasalahan dengan provider jaringan internet. Sampai jumpa di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan News Saya Budi Lestari SPD bersama tim Kerabat Kerja dan kalung melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.